Тэгэхээр энэ боловсролын хууль бас нэлээд олон сар дуншлаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр энэ олон сар дуншсны бас шалтгааныг харахад бол нөгөө л хувийн хвшлэл нөгөө үзэн ядсан энэ хэдэн хувийн сургуулиудаа одоо илүү харсан энэ зүйлүүд нэлээд бол яригдсан шүү. Харин одоо энэ хувийн сургуулиуд бас энэ гişүүдтэй олон удаа уулзаж зовлон жаргалаа ярилцаж ингэсний хүчинд бол энэ хууль бас арайч бас анх орж ирснээсээ гайгүй батлагдах гэж байна. Тэгэхээр э, би бол энэ сайд бол харин энэ хувийн хвшлийнхэн болон гişүүдийн саналыг бол яг энэ чиглэлээр бол нилээд одоо сайн хүлээж авч даасанд бол талархаж байна. За ялангуяа одоо энэ ковидын үед бол маш олон хувийн сургууль цэцэрлэг бол хаагдсан шүү дээ. За тийм манад хин э, дамдын юм гişүн ч гэсэн энэ дээр бас нилээд хүчин төслөд гаргасан. Тэгэхээр нэг ийм зүйл яриад тах юм аа. Нэг амьдралаас тасархаа юм яриад тах юм. Солонгост хувийн сургууль байдгүй бүгд улсынх, Сингапурт тэнд хүртээмж нь байдаг байхгүй юу? Одоо өнөөдөр та нар манай Монголд байгаа бүх хувийн сургуулийг хаахад энэ сургууль чинь хаач хүртээмж байхгүй. Энэ хот төлөвлөлт юу болсон бэлээ? Энэ шин баригдаж байгаа хотхнууд чинь нэгч сургууль цэцэрлэггүй л баригдаж байгаа шүү бүгд авилгал аваад нэг хэдэн орон сууцны газар өгчихсөн. Тэгээ энэ хүүхдүүд чинь хаан сурах юм? Энэ ачаалал, энэ эцэг эхийн уур бухимдлыг чинь энэ хідэн хувийн сургуулиуд нуруундаа үүрээд явж байгаа. Ковидын үеэр дийлэнх нь хаагдсан. Ямар ч одоо төрөөс нэмлэг тусалцаа бас хэцүү хувийнх тэгэл бүгд л хаагдал хаалга барьсан шүү дээ. Тэгээ ийм хүртээмжгүй үед ингэж нэг э, амьдралаас тасархай юм ярдгаа болоо. Өнөөдөр гэрээсээ шууд гараад өгдөг тэр улсын сургууль учраас тэр болгон юусэн алга байна. За дээрэс нь энэ э, та нар судалгаагаа хараад үз. Өнөөдөр улсын сургуульд одоо ямар одоо олон хүүхдүүд сурж байгаа вэ? Тэгээ сургуулиуд чинь ингээд нэмэгдэж баригдах одоо баригдаад баригдаад эн чинь хүн амын өсөлтөө дийлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувийн сургуулиуд бол энэ ачааг бол үрэлцэж байгаа. Ер нь манах шиг ийм цөөхөн хүнтэй газар бол хүүхэд бүртэн таарсан одоо энэ босрлын бодлого явуулсан ч болно шүү дээ. Израиль тэгдэг шүү дээ. Цөөхөн хүнтэй тэр хүмүүсэл бүгдийн өндөр боловсралтай болох гол дэлхийн хамгийн мундаг багш нарыг хөслөөл ажиллаж байна яг өдр олон сая хүнтэй газар бол бүгдийг нь одоо ингээд тэгшдгээд явж болно. Тэгэхээр ялангуяа манай одоо нэг хэдэн эмгтэй гişүүд л энэ дээр бүр улаарад ингээд хувийн сургуулиудыг л ингээд үзээд үзэн ядаад байгаа бол гайхаж байна. Хүүхдүүдээ одоо бүгдээрээ ямар сургуульд өгдөм бол за дээрэс нь би энэ хамгаалалтын сайдс нэг юм юм асууя энэ англи хэлийг э, одоо э, зарим нь 1-р ангиас заана гэж зарим нь 3-р ангиас заана гэж тэгэхээр энэ багшийн хүртээмжээ одоо яаж хийдэг вэ би сая дүүргийнхаа сургуулиудаар явсан ч ерөөсө багшийн хүртээмж бол маш муу болцсон байна Хүмүүс ерөөсөө ажил хийгээд ядуураад байна. Тийм учраас одоо гадагшаа явлаа гэл одоо багш нараа одоо байлгаж дийлэхгүй ш. Тэгэхээр энэ англи хэлний багш нар чинь юм хүртээмж нь хэр байгаа нь. За дээрэс нь энэ академик боловсрлоор бол монгол хүүхдүүд ер нь гологддгүй юм байлээ. Энд энэ амьдрах ухааны боловсрал, энэ зөв хүн бол төлөвшөх дэлхийд өрсөлдөх чадвартай энэ иргэн болоход. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар нэм дэвшилт одоо зүйлүүд бол орсон бэ гэдгийг асуумаар байна. За дээрэс нь энэ хүүхэд харах үйлчлэгээний ч асуудал юу болвоо ингээд нэг улам бүдгэрээд явчлаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш хэрэгтэй хөтөлбөр шүү дээ хөдөө баган дээрч тэр манай одоо ингээл аслагдсан гэр хороолтч тэр энэ хүүхд тарах үйлчлэгээ чинь улам л багасаад байгаа харагдах юм. За дээрэс нь би танд нэг санал хэлсэн. Энэ том том хотхнуудад энэ улсын сургуулийн харьяа бага ангиг нээж болохгүй юу гэж. Яг тэгэхээр бага ангид нэг л багш заад. Тэгээд тэр 30 40 хүүхдийг заавал ингээл хідэн одоо гудамж дамнаад эцэг их нь бүгд хүргээ өгж яхаар тэр хотхонд нь тэр салбар ангийн нэгэд ингээд санал хэлсэн. Энд дээр ямар нэг урагшилж байгаа зүйл байна уу гэсэн. За, Онгорын дамжны өгш хариулъя. За би э, одон туяа гишүүний асуултны эхний хэсэгт хариулъя. Тэр хувийн сургуультай холбоотой, төрийн сургуультай холбоотой асуудлууд ажлын хэсгээр яригдсан. Улсын хурлд орж ирсэн байгаа одоо байнгын ороогоор одоо хилцэгдээд дэмжигдээд орж ирсэн байгаа хуулийн төсөлд одоо хувийн сургуулиудыг ялгуулсан ч гэдэг юм уу тийм зүйл залтууд бол байхгүй. За ер нь бол э, тантай санал нэг байна. Одоогийн байдлаар нэг 65 мянга орчим суралцагч нийтээ нэг 5000 гаруй багш нар энэ салбарт ажиллаж байна. Бид нар Монгол улсын үндсэн хуулиараа чөлөө зах зээл иргэний нийгмийг байгуулна өрсөлдөөнтэй байна гэдэг зарчмыг барьцсан байгаа учраас эндээс ухрахгүй, ухрахгүй байх ёстой. Боловсрал бол нэг талдаа их үнэтэй бүтээгдэхүүн, а нөгөө талдаа бол боловсрал сонголттой байх ёстой. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хууль нь ч гэсэн иргэд хувийн сургууль байгуулж болно гэдэг залттай байгаа. Солонгосын жишээг та ярьж байна. Солонгосын жишээнд ямар хувийн сургуулиудыг хаасан бэ гэхээр үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа сургуулиудыг л болиулсан. Түүнээс биш үндэснийх нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа сургуулиуд байгаа. Манай өргөн баригдаад одоо хилцэгдэж байгаа энэ боловсролын ерөнхий хуулийн хүрээнд үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа хувийн сургуулиудад сургуулиудад нөгөө хувьсах зарлыг нь олгодог, гэрээний үндсэн дээр олгодог ийм зохицуултууд хийн хийцэн байгаа орж ирж байгаа. Ягаад гэвэл бид чинь бас монгол хүнийг нэг стандарт нэг одоо бодлогоор бэлдэх ёстой тийм ээ. Тэгээ тийм учраас энэ хөтөлбөрийнхөө өрөөнд орж ирж байгаа. Хоёрдугаар асуудал бол хувийн сургуулиуд дээр эцэг эхчүүдээс гардаг бас нэг шүүмж байдаг. Юу гэхээр Кембрижинч гэдэг юм уу, IB-ч гэдэг юм уу, эсвэл Финляндын, Японыч гэдэг юм уу хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд байна. Яг зааж байгаа юу юу гэдгийг хин хянаад байгаа юм бэ гэж. Үнэн. Тэгэхээр одоо бол боловсролын ерхий хуулийн дээр хоёр их чухал заалт орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт бол тус сургуулиуд бүгдээрээ боловсролын яаманд одоо тухайн хөтөлбөрийнх нь олон улсын стандартаар 2 жилд бол 2 жил, 3 жилд бол 3 жил, жил тутам бол жил тутам магадлан итгэмжлэлээ хийлгээд боловсролын яам болон эцэг эхчүүдэд мэдээлдэг үүргийг олгож байгаа. Хэрвээ энэ үүргээ биелүүлээгүй бол тухайн сургуулийн эрхийн асуудлыг ярина. За хоёрдугаар асуудал бол тухайн сургуулийн одоо тууз өдөрдох зөвлөл эцэг эхийн төлөөлөл заавал орно эцэгхийн төлөөлөл зардлын одоо тухайн сургуулийн сургалтын төлбөрийн зардлыг танилцж олон нийтэд мэдээлдэг эрхийг нь нээж өгж байгаа хуулиар. Ийм зохицуултуудыг хийж байгаа. Тэгээд зарчмын хувьд бол тантай санал нэг байгаа. За. За Бэмсрэнгийн